naagaha soomaaliyeed waxay u qaybsamaan saddex qaybood mid waa ninkeeda uroon ninkeeda maahanaya dhiidhiga kale ma laha middaas hadday nin hesho ciddeeda ay ka dhalata maba taqaanaba shaarkee suuqa ku soo orta alaxaajiyo ku fiicana kabtee soo orta alaxaajiyo ku fiicana alaxaaji waa iga caatooda hadda waa nin caloosha halkaas marayso tan labaad waa ciddeeda uroon ciddeeda maahane nin iyo waxaas afaaraas ma gasha ayada maantana waxay ku haysaa la xaaji hooyaday baa xanuunsan aabbahay baa umul ayaday baa loo ka jabtaa lob xaaji lacagkeen xaaji lacagkeen xaaji lacagkeen xaajiga inuu dhintay inuu nool yahay iyo inuu qadawarba uma haystaas tan saddexaad waa iskuroon maantana waa caatoobayay wejiga la fuuynoqdaya waa madoobaade geheyga waa faaruq daameysti taas maxaa cunaa maxaa cabaa maxaa xirtaa maxaa marsadaa ayaa dhahaa nin iyo cid waxba uguma taalo mid afaraada jirto oo idinka qariya wacan aa la dhahaa wadaroon aniga waayo cid kale ma aha